Uh, Bwana Joel Kadaga, nafurahi sana leo kuwa na wewe studioni. Nimekuwa nikiona kazi zako za maudhui ya picha na video katika mitandao ya kijamii. Uh, watu wengi sana naona wamekuwa na mwamko mkubwa sana wa kujifunza taaluma hii ya usanifu wa picha na video kwa sababu uh, naweza nikasema kwamba e, taaluma yenu ndo kitovu cha makampuni mengi kuweza e, kufika mbali zaidi kibiashara. Yes. Unaona hata hivi karibuni e, kampuni ya Apple imezindua simu mpya iPhone, yes, 14. yeah, 14, yes. E, ule mwonekano umeletwa e, katika jamii na tumeupenda. Hiyo ni kazi zenu. Yes, kazi kwa hiyo Yes. Kuna watu leo wanapenda kujifunza mengi kutoka kwako, labda wanatamani kuwa ma graphics designer wazuri kabisa e, kwa hiyo tutajifunza taaluma hii le, imekunufaisha vipi? yes, yes. E, nitafurahi sana leo ukishare hivi vitu e, kwa uwazi na ukweli kabisa. A, ah, karibu sana, labda kwa mtu ambaye ndo anaanza kutusikiliza e, wewe ni nani na unajishughulisha na nini? Ah, okay sawa. Ah, nashukuru sana kwanza kwa kuweza kunialika katika kipindi cha siku ya leo, lakini kwa faida ya mtazamaji, mimi naitwa Joel Kadaga, mimi ni creative designer, ah, mwelimishaji au educator ah, kupitia mitandao ya kijamii. Yes, hizo ndo kazi kubwa ambazo nafanya okay yes. na nafurahi sana kwamba ni creative design yes, yes, yes. <laughs> unaweza ukawa designer lakini sio creative designer yes, of course unaweza ukawa designer lakini unapokea tu maelekezo na kutengeneza design fulani, lakini creative designer ni mtu ambaye anaenda zaidi ya design, kwa maana ya kwamba kwanza anaweza akafanya zaidi ya kazi moja au zaidi ya tanzu moja katika masuala ya design. Anaweza akadesign logo, anaweza akadesign flare, akafanya brand identity kwa ujumla, anaweza akashoot na kuedit video, anaweza akascript na vitu vingine kama hivi. Ndio maana anaitwa creative. Hizo kazi zote ni za ubunifu. Watu wengine ambao wamekuwa wakikuona tu katika mitandao ya kijamii yes wanapenda sana ku, uh, wanapenda sana uh, kujua wewe una uzoefu wa muda gani? Uh, mimi tangia nianze kujifunza mpaka kufanya na uzoefu wa miaka minne sasa. Uh, nilianza 2018 kuanza kujifunza ili niwe designer na nashukuru uh, Mungu mpaka miaka minne, uh, minne hii inaisha nimeshajifunza na niko vizuri katika karia. wow. yes. kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kazi zako zote ambazo tunaziona katika social media yes. kazi zako zote ambazo umefanya na makampuni mbalimbali mbali. yes. ujuzi huu umeanza from scratch kujifunza na umefikia katika eh, kiwango hicho cha ujuzi kwa muda wa miaka minne tu yes, ni muda mchache sana <laughs> yeah, <laughs> huo ndo uzuri wa kujifunza kwa kutumia mitandao pamoja na self learning unajua uh, tasnia hii ya creative designer ingawa bado kwa nchi yetu haijawa rasmi sana kama nchi zingine lakini imekuja kuwa na uh, nafasi kubwa ya watu kujifunza kuanzia miaka elfu mbili na kumi ambapo internet imekuwa njia nzuri ya watu kujifunza kabla okay. hapo watu walikuwa wa, wanalazimika kwenda darasani mm. eh, kwenda kujifunza katika vyuo mbalimbali ili wapate hiyo elimu lakini mambo yamebadilika baada ya matumizi ya internet kwanza kuna journals tofauti tofauti kuna youtube na kuna website nyingi sana ambazo wanatoa kozi na mtu unaweza ukajifunza online kwa hiyo mimi pia nimenufaika na mitandao na nikatumia muda wa miaka minne kujifunza na kufanya na hatimaye nimeanza kufundisha wengine pia Uh, kitu ambacho kinanifikirisha kichwani mwangu ni kwamba eh, yes. eh, kama umeanza miaka minne iliyopita maanake ni kwamba hii taaluma umeanza baada ya kuwa umehitimu chuo kwa sababu <laughs> umeanza mtu mzima sasa una akili tayari nilizani yes. ni kitu ambacho ambacho umeanza kuwa mbunifu tangu ulivyokuwa mtoto? Kwa sababu tulivyokuwa watoto wadogo tuko naona wale ambao wanachora wanaunda maandishi katika 3D, wanapaka na penseli na nini, wanachora picha ukutani za maua. Nilizani kwamba labda hii taaluma ulianza nayo huku chini. Sasa hebu tueleze e, we hii taaluma hasa ulianza kuwiwa mm. kujifunza hii taaluma ulipokuwa na umri gani? Okay, sawa. Umeongea hoja ya msingi kuhusiana na swala la kuchola na nini, hizo mm. zote ni kazi za sanaa, hiyo yote mm. ni art, lakini uh, arti zingine kama muziki, dancing pamoja na painting mm. hizo zote tunaita art, lakini mm. graphic design yenyewe ni art ambayo inahusisha uh, uwasilishaji wa maudhui au ujumbe fulani kwa kutumia visuals, vitu vinavyoonekana. Kwa unaweza ukatumia maandishi, unaweza ukatumia picha, layers pamoja na vitu vingine ambavyo mtu anaona na ana kupata ujumbe fulani ambao umekuwa intended na ule mtu aliotengeneza kwa hiyo uh, kidogo kweli watu wa, wana, wana, wanaanza kutokea this, uh, from the scratch lakini mimi pia kama nilivyosema kwamba nimeanza kujifunza rasmi design kama karia 2018 lakini huko nyuma pia nilikuwa na interest kubwa nilikuwa interested zaidi kujihusisha na masuala ya graphics mara baada tu ya kujua kutumia kompyuta Yes, nilivyofahamu matumizi ya kompyuta nilikuwa interested kujifunza vitu vingi, nikawa najifunza ufundi wa kompyuta, labda kupiga window na nini na vitu kama hivyo. Baadaye nikawa interested zaidi na kutengeneza vitu mbalimbali. Kwa software kama Photoshop na zingine ambazo zimekuwa zikitumika huko nyuma, nilianza kuzitumia kabla, lakini sikuwa designer. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yes. e, e, katoto eh, kama kana kanapenda kuchezea chezea kompyuta yes, kanapenda eh, kugusagusa kompyuta mara kanaiharibu haribu yes, yeah. kwa hiyo tunatakiwa tusiwe tunawapiga watoto yes, tunaua eh, tunaua tuna dream mtoto anapo explore vitu kama hivyo nitakuwa umwache ili uweze kudetermine kwamba ni kitu gani yeye ambacho anaweza kuwa anapenda na unaweza ukakiendeleza ili mwisho wa siku kije kimpe faida unajua uh, hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi ambayo ni passion yako unafanya okay. kazi hauchoki na una earn kipato na una enjoy maisha kwa hiyo kama mtoto anaonyesha interest kwenye kitu fulani una haja ya kumzuia au kumpiga unaua creativity yake kwa hiyo nataka kuniambia Bwana Joel kwamba kama wewe umeanza miaka e, minne e, kujifunza serious uh, e, taaluma yako hii ya graphics design yes. E, ina maana ya kwamba huku nyuma yes. E, ulikuwa uko katika e, unasomea nini yani e, huku chini ah, okay, kwenye background yako <laughs> e, au, au ndo yale mazingira ya kwenda yes. kusomeshwa vitu ambavyo <laughs> nafsi yako haipendi mimi naweza kusema lilinikuta lakini mm. sitopenda kumlaumu mtu yeyote kwa sababu mazingira tunayotoka unakuta wakati um, binafsi hakuna mtu mwingine wa kumwangalia kama alishai kumaliza chuo amemaliza form 6 au ameenda mbele zaidi ambao unaweza ukamtazama kama role wako mm. eh, ambayo unaweza ukamtazama ili uweze aweze kuongoza. So mimi nilivyomaliza form 4 nikachaguliwa kujiunga na kidato cha tano mm. yes, nikaenda kusoma Sumbawanga mm. nilivyomaliza. Sasa mnavyofika form 6 kuna machaguo ya chuo au mnakuwa mna mnashauriana sasa mm. na wale waliotangulia kwamba yeah. sisi mwakani tunaenda chuo kuna mm. kozi hii na hii, so basically kozi ambazo zinakuwa maarufu au zinajulikana zaidi, nakuta kuna walimu, afya na sheria. Hizo ndo kozi ambazo ni common na watu wengi wanazijua. eh, okay. Kwa hiyo hata mimi pia kulingana na ushawishi na namna ambavyo tuliishi na watu ambao tulikuwa tukisoma pamoja tulitamani pia kukutana chuo lakini mm. pia stori zilikuwa nyingi kwamba kuna boom na nini kwa hiyo mm. nili, niliwishi labda ningebadilisha maisha kupitia pesa ya <laughs> boom kwao nikachagua kusoma ualimu uh, yes nikasoma chuo kikuu cha dares salaam na hatimaye wow. yes 218 nikagraduate wewe ni mwalimu wa nini mwalimu wa geography moja na kiswahili okay. so niligraduate bachela yangu ya kwanza 218 lakini baada ya hapo sasa ndo nikaanza kuona kwamba kama siko kwenye njia sahihi so nikaanza kutafuta namna nyingine ya kuweza kufanya kile ambacho kitanifanya hiyo tunaita side hustle eh <laughs> yes <laughs> lakini side hustle imegeuka kuwa main kwa sababu eh. saizi ndo inanipa maisha na nafikiri na mambo makubwa sana ya kuifanyia tasnia hii. Yani hapa najifunza kitu kimoja yes. kwamba unaweza ukawa unasoma kitu fulani yeah, lakini hicho kitu kisije kukupa maisha. Yes, kabisa. E, eh, ndo kitu ambacho najifunza kutoka kwako. <laughs> Yes, Kwao unataka kuniambia vitu vyote unavyofanya katika mtandao yes. uh, sasa hivi vitu vizuri ambavyo mpaka baadhi ya makampuni yamevutiwa na kazi zako wanafanya yes. na wewe uh, unataka kuniambia kwamba kwa asilimia 99.9 umejifunza mtaani. Yes, hivyo vitu darasani mwalimu huwezi kufundishwa masuala hayo ya, ku, ya, ya haya ninayofanya leo. Kwa hiyo tumejifunza skills zingine, lakini pia karia ambayo nimeisomea kwa maana ya walimu pia imenisaidia kwa kiasi fulani kuweza kuongeza exposure, kujifunza baadhi ya vitu, kutengeneza connection, kitu ambacho kimenipa nafasi kubwa pia hata hizi kampuni ambazo nafanya nazo kuweza kufahamu uh, uwezo wangu, lakini hicho kimeniongezea mimi zaidi kuweza kujifunza mwenyewe kwa sababu ukifahamu Kiingereza vizuri, umesoma na umekuwa na uelewa mkubwa darasani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeniongezea value na mimi imekuwa sio ngumu sana kujifunza hiki ambacho nakifanya. Wewe unataka kuniambia kwamba elimu ambayo umejifunza ya ualimu wa geography yes, pamoja na Kiswahili inaongeza value gani katika taaluma yako hii ya ubunifu wa picha na video? <laughs> Ah, inaongeza kwa sababu kuna masomo ambayo mnafanya, kuna hesabu. Unajua hesabu inaongeza thinking ah, capacity ya mtu unajifunza, mm. Lakini kuna lugha kama Kiingereza ina nafasi kubwa sana katika masuala haya graphics na mm ni changamoto kubwa pia ambayo nitakwambia inawakumba watu wengi ambao wanajifunza graphics kwa sababu tasnia hii ina watu wengi sana ambao hawajaenda shule mm. kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba training nyingi ambazo zinatolewa hata online haziko katika lugha ya kiswahili mm. software zote ambazo tunazitumia haziko katika lugha ya kiswahili kwa hiyo mm. mimi kufahamu tu kiingereza kumenipa nafasi kubwa ya kuweza uh, kuweza kutumia elimu niliyopata kujifunza kirahisi zaidi Unataka kuniambia ndio sababu ambayo imekuwezesha wewe kuwa graphics designer mzuri ndani ya muda mfupi, ndani ya miaka minne? Unajua, bado nabaki na mshangao ya kwamba <laughs> kumbe mtu yeyote ambaye anasikiliza podcast yes. hii anaweza akawa creative designer mzuri kabisa yes, ndani yes. ya miaka minne tu hii ni kitu ambacho kiko proven kwako kutokana na experience yako uliyotufundisha hapa yes it's possible mtu anaweza akatumia muda vizuri akajifunza na hata kabla ya miaka minne hiyo akawa anafanya kazi nzuri ambazo zinaweza kumfanya awe hired okay. yes. inawezekana kabisa. kabisa inawezekana lakini kwa mtu ambaye labda anaanza nitamrikomendi atafute menta atafute mtu ambaye anaweza kumwangalia kama kioo akamwongoza ili afike ambapo anataka kwa sababu mbali na kuwepo kwa resources nyingi online lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuelewa kwamba ni kipi ujifunze hasa pale mtu ambapo anakuwa anaanza ukaingia youtube kabla ujaenda kwenye youtube <laughs> kule nataka nataka utuambie kitu kimoja yes. uh, eh, ukitaka kumpa mtu uh, eh, mgawanyo yes. wa, wa jinsi gani anatakiwa kujifunza e, asilimia kubwa anatakiwa kujifunza wapi angalia kwanza mtu anapoanza kujifunza kitu yes. ili asiwe disappointed inatakiwa kuwe na zero investment kwanza yes, alafu akishaanza kuona hiki kitu kinalipa hapo ndipo anaweza kaa analipia calls analipia consultations kwa watu mbalimbali kwa sababu ameshaona kwamba kuna manufaa ya kitu yes. eh, resource gani ambazo ni free of charge mtu akiwekeza nguvu kujifunza kuhusu graphics and designing ndani ya miaka minne anakuwa expert Uh, labda mi nitasema kitu kimoja kwa mtu ambaye anaanza kabisa, kwa mtu ambaye mm. na, anaanza na hana idea ya kitu ambacho anahitaji kujifunza mm. Simshauri mtu kujifunza moja kwa moja kupitia YouTube mm -hmm. Yes, kuna bahati nzuri ni kwamba karia yetu of course kuna payment ambazo unatakiwa ulipe, lakini kuna kozi, kuna kozi zingine au kuna maeneo mengine ambayo unaweza ukapata kozi ambazo ni free na mengine unalipia kiwango kidogo sana. Wow, hizo ndio yes. tunazitaka. Eh, eh, <laughs> una, unaweza ukatembelea platform kama Skillshare, kuna eh. kozi nyingi tu ambazo unaweza ukajifunza kuhusiana na masuala ya na bure no huko unalipia lakini okay. kuna udemy pia kuna kuna kozi lakini mimi pia binafsi baada ya mm. kuona changamoto kwa sababu mimi nimejifunza katika mazingira ambayo yalikuwa na back and forth nyingi kwa sababu naamini hata mimi mwenyewe pengine ningekuwa zaidi hata hapa kwao nilipoteza muda mwingi wakati wa kujifunza nikiwa sijui ni kipi kwao muda mwingi ulipotea kwao baada ya mimi kuwa nimemaster nimeweza kujua vitu gani vya kufanya nimekuwa nikiandaa kozi mbalimbali okay sasa yes. nimekuuliza swali ni sehemu yes. gani ambapo mtu anaweza akajifunza kuanza bule eh, kabla hajaenda huko udem kabla hajaingia kwenye eh, Skillshare, sehemu gani mtu anaweza akajifunza free of charge? Free of charge. Sasa yes. ina, inategemea unajua graphics design ni pana mm. Yes, sio kila kitu utakipata free of charge mm. E, kuna vingine as a beginner yani. Yes, kama beginner hata, hata YouTube zipo kozi ambazo ni free lakini ni changamoto wakati mwingine kukuta mtu ameeleza from, from the scratch kutoka kwa mtu ambaye ni bigina kabisa mpaka anamaliza au kupata ujuzi fulani ah, kwa hiyo okay. yes kwa mtu ambaye anaanza nitamshauri unajua hii ni investment lazima uwe tayari kulipa angalau kiwango kidogo cha pesa ili uweze kupata o, eh, kile ambacho unataka. Na shauri ya kwamba mtu yeyote anayetaka kujifunza graphics and designing yes. atafute kozi ambazo zina ziko katika mtiririko yes, ziko katika mtiririko mzuri ambao zitamwezesha yeye kuweza kuanza kupata basics, ndipo sasa anaweza akasearch na kupata ujuzi sehemu namna ya kuimport picha yes, kwenye eh, Adobe eh, namna tools zinavyofanya kazi na namna gani ya kuexport project yako na nini. Hizo ni basics ambazo hapo, hapo yes. Ujanja ni kwamba unatafuta kozi zenye bajeti yako. Yeah, hey, yes, unatafuta kozi ambazo ina bajeti yako ndogo ambayo unaweza ukaafodi, unaanza afu baadaye sasa utaendelea kuimprove kadiri unavyofanya mazoezi na kujifunza zaidi. Una software ngapi ambazo zinatumika katika creative designing na software hizo ni za muhimu sana mtu kujifunza? Ah, kiu, ah, labda naweza nikasema kwamba ni ngumu kutaja idadi ya software moja kwa moja kwamba ziko ngapi, kwa sababu mm. graphic design au industry ya creative inaundwa na multiple uh, na, na, na software nyingi. Huwezi kuwa designer kwa kufahamu so, uh, software moja tu mm. Lakini pia kuna category e, kuna mtu mwingine yeye ni designer, lakini yeye anafanya brand identity tu, yani yeye ana design logo pamoja na brand strategy kwa ujumla. Kwa mtu kama huyo hawezi kuwa na software sawa na mtu anayefanya videograph. eh, mtu kama huyo hawezi kuwa sawa na mtu ambaye anafanya photograph Unaona? Eh, kwa hiyo kwa pia mtu kama hawezi kuwa sawa na mtu ambaye anafanya labda 3D animation au 3D uh, product mm. visualization. Okay. Yes, kwa hiyo kuna category ya pro, uh, product. Lakini kwa mtu anayeanza kabisa mimi huwa na recommend software kadhaa ambazo anaweza akajifunza. Mm. Kwa mfano kabisa kwa designer anayeanza kabisa na kwa soko letu la Tanzania na nchi za Afrika kiujumla lilivyo, Adobe Photoshop ni software ambayo ni basic ambayo kila mtu anayeanza graphics lazima ujifunze yes mm. as uh, Adobe Photoshop ni kwa ajili ya graphic design eh, kwa ajili ya masuala ya kudesign template za website kutengeneza poster flares and all stuff zinazohusiana na Adobe Photoshop ndio ile ukiwekwa unaonekana huko juu eh, yes, ya mti huko juu ya nyasi. Yes, tunasema hizo ni photo <laughs> manipulation. Kwa hiyo Adobe Photoshop haiepukiki. Lakini okay. yes, software ya pili hmm. ni Adobe Illustrator. Pia hiyo ni software ambayo ni nzuri kwa ajili ya masuala ya poster, flares faili zote ambazo zinahusiana na vekta bila kusahau logo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo okay. lazima ujifunze pia hiyo mhm. lakini mm. kuna software nyingine ambayo inaitwa Adobe InDesign mhm. specifically hii ni publishing software ambayo inatumika zaidi katika masuala ya kupublish kama ni vitabu booklet, lakini pia inahusika katika kudesign vitu vya kawaida kama poster, flyers na nini. Kwa hiyo hiyo ni software pia ambayo narecommend mtu ajifunze anapoanza. Okay. E, lakini pia haishii hapo tu. Unajua mtu unapotengeneza uh, maswala haya ya graphics lakini pia yako related na video okay. E, italazimika pia ujifunze software kama adobe premiere pro kwa ajili ya video editing pamoja na after effect ambayo ni ya motion graphics yes. okay. so kama atachagua labda kuwa 3d atajifunza software nyingine ambazo pia zipo lakini naamini watu wengi wanaoanza wanaanza kujifunza Software, software ambazo ni za graphics kwanza ndipo baadaye anaweza akasema mimi nataka kuwa 3D animator sasa ndo atajifunza software zingine kama cinema 4D eh, blender 3ds max na zingine nyingi Uh, kwa hiyo unavyonisimulia haya mambo <laughs> ina maana kuna mtu ambaye anasoma diploma yes. kuna mtu mwenye degree kuna mtu mwenye masters eh, yes. uh, na kuna mtu mwenye phd mm, yes, kwenye mambo ya graphics eh, of course hiyo hiyo ipo hiyo ipo sasa kwa nini vyuo vyetu hapa tanzania hakuna eh, kozi kama hizi zitolewe rasmi ili watu waweze kujifunza darasani wawe maexpert kabisa katika levo kubwa kwa nini mtu mpaka uanze kuangaika mtaani ku by your own mpaka uweze kutoboa? Huoni kwamba inatupotezea muda sana? Mambo hayo tungejifunza katika eh, primary level kabisa, huku kwenye msingi kabisa, ili tusije kusumbuka huku eh, mbeleni. E, of course sasa tukishafikia hatua, unajua mi mwenyewe pia nilishangaa moja kitu ambacho kilinishangaza mm. wakati nasoma namaliza digri yangu mm. uh, kuchagua keria au kujifunza kuhusiana na keria career choice tulijifunza semester ya mwisho wa mwaka wa tatu kitu ambacho pengine nilitegemea mtu anayeanza kujifunza anayesoma labda primary au sekondari afundishwe kwao ni kitu ambacho kidogo kilinishangaza lakini ni muhimu kweli kama unavyosema wow. kwamba ni muhimu watu waanze kujifunza mapema hivi vitu waweze kujua lakini kwa research yangu ndogo siwezi kuprove kwamba tanzania hakuna hivyo vyuo labda kwa ngazi ya degree degree sizani kama kuna chuo ambacho wanatoa masuala ya graphics lakini kwa diploma na certificate zipo kozi ambazo zinakuwa attached na swala la graphics so hamna kozi moja kwa moja unakuta unachukua diploma ya graphics labda zipo watatusaidia watazamaji kama wanafahamu kwenye sehemu ya comment au ndo hiyo au yes. ndo hiyo kwamba unakuwa graphics designer kwenye <laughs> yes. madaftari lakini ikija kwenye kiuhalisia eh. una, unaenda kujifunzia mtaani yes unakuta kwa mfano kama mtu anasoma ni journalism anasoma mm. swala la uandishi wa habari so anajikuta lazima ajifunze pia maswala ya editing na nini kufanya posta ni kwao unakuta inakuwa ni sehemu ya ya, ya, ya, ya, ya kozi zake ambazo anafanya lakini sio main kama ambavyo uh, watu wa, tunategemea au mtu ajifunze zaidi kwa sababu hata katika hizi karia kuna vitu vingi sana vya kujifunza kiasi kwamba unaweza ukavigawa na uka, ukawa master ah, sisi mtaani yes. e, mtu yeyote anayepiga picha tunajua kwamba anaweza kufanya graphics <laughs> designing anaweza yes. kufanya videograph anaweza kufanya eh, animations eh, zote yes. Hii inakuwaje? Mtu anaweza akawa mpiga picha tu lakini <laughs> hawezi kuedit picha. Sasa hicho ndo kitu ambacho kinafanya watu waanze kuvamia au kuwa maharamia kwenye graphics, kwa sababu uh, professional kwa wenzetu nje hizo ni karia ambazo zinajitegemea. Mtu anaweza kuwa photographer, kazi yake ni kupiga picha, kuedit na kuzidistribute au kuwapa wateja wake. Mtu mwingine ni graphic designer kwa ajili ya poster, labda flyers na nini. Kwa sasa kinachotokea, watu wengi wanasukumwa na hiyo kwamba anafahamu wewe ni mpiga picha mteja. Anapokuja anakuambia bwana, nataka nitengeneze na, na, na, na, na video yangu nina kampuni yangu ya video production, ambayo nitengenezee logo yule mtu ajui kwao, anajikuta anaanza kutengeneza au kujifunza kama hii hela nitaikosaje. Kwao unakuta tayari tasnia inaanza kuingia, mtu anaanza kuingia kufanya kitu ambacho hana uelewa nacho, hajui misingi ya logo inafanyikaje na principles zingine za design ambazo basically mtu nitakuwa ajifunza. Kwao hicho ndio kinachopelekea watu waanze kufanya hivi vitu lakini okay. ni vitu viwili ambavyo ni separate kabisa. Mtu unaweza ukawa photographer, unaweza ukawa nini, lakini kwa nchi yetu ilivyo na namna soko lilivyo, nitalicommend mtu aweze kujifunza vitu vyote <clears throat> kwa sababu kuu mbili. Kwanza kabisa, kama I mean, kama nataka kuwa designer, ni vizuri pia ufahamu kuhusiana na picha. Yes, ujue vitu gani vya kuzingatia ili upate picha nzuri, quality ya picha inatakiweje, ni wapo utapata picha nzuri na picha inapigwaje na unafanyaje editing ili picha hizo uweze kuzitumia kwenye uh, kazi okay, zako za design. Lakini uh, point ya pili au sababu ya pili ni kwamba nature ya soko letu lilivyo ili uweze kuwa hired au uweze kuajiliwa labda uh, wanahitaji watu ambao wako competent. Kompi, uh, kampuni nyingi haziwezi kuajiri tu mpiga picha peke yake ambaye hajui kushuti au kuedit video. Kwa hiyo wanataka mtu ambaye ana mat skills kwamba wakimwajiri atapiga picha, ata edit poster, ata edit video na vitu vingine kama hivyo. Kwa kama mtu anataka kuingia katika career nitamrecommend mm. awe mat purpose wow. ili aweze kuwin soko. Pointi kubwa sana hiyo. Yes, yes. Na unaonaje soko lenu katika ajira? Uh, kimsingi soko linakuwa mm. uh, soko linakuwa. Miaka ya nyuma hapo kidogo ulipaji na nini ulikuwa changamoto mm. Lakini kwa sasa naona wateja pia wanaendelea kuelewa, na pia wanazidi kujielimisha, kwa sababu kumekuwa na changamoto. Unakuta mteja au wateja wetu mara nyingi hawajajua value yako kama designer kwao unakuta nakupa kazi nakwambia bwana nataka unifanyie kitu fulani. Si unanifanyia tu hivi. Yeye anarahisisha kiasi kwamba ni kitu ambacho ni simple lakini wewe unatumia creativity, unatumia muda wako, utatumia vifaa ambavyo pengine umevinunua very expensive. Anajua wewe unacheza na computer. Yes, anajua huyo anacheza na computer. Kwa hiyo hiyo saizi ina, ina, inaenda inapungua na naamini na hapo mbeleni kutakuwa na manufaa makubwa. <laughs> Umenichekesha kitu kimoja. Yes. <laughs> Uh, siku moja uh, nili hire graphics designer yes, yes. Eh, mwaka elfu mbili na kumi na saba yeah, yeah graphics designer yule nilimwambia kwamba yes. uh, nahitaji unieditie picha na ah, video lakini utakuwa unatumia vifaa vyangu yes, yes. naomba unipe bajeti ya vifaa ambavyo wewe unatamani uvitumie ili tuweze kupata video content, nzuri yes. content nzuri zenye kuvutia mitandaoni yes. alinipiga bajeti tu kompyuta hii ilikuwa na bei <laughs> ah, kani yes, yani bajeti yake ili ilinichanganya mpaka yes. nikaanza kumuuliza we kompyuta yako hatuwezi kuitumia kwa muda <laughs> kwa hiyo yes. na huwezi amini yes. yeye alikuwa na kompyuta yenye uwezo huu ambao anani, anasema, anasema. Okay. kwa hiyo uh, hata kamera alikuwa na kamera ambayo ina uwezo ambao yeye ameniomba lakini nikaanza tena kumbembeleza yes. kwamba unaweza ukanisaidia tutumie tumie <laughs> za kwako wewe mwenyewe wakati mi najipanga kwa hiyo unaweza ukamwona mtu anafanya hivyo vitu ukahisi yes. kabisa kama anacheza cheza yes. haja na bahati mbaya zaidi wengi unakuta hawana ofisi unakuta designer hana ofisi je yes, sasa hapo mtu lazima achukulie poa lakini labda, yes kwa hiyo hiyo hiyo ni changamoto kubwa ambayo pia tunakutana nayo kama design, ma designer lakini naamini kadri muda unavyoenda na wewe mwenyewe diz, kama designer lazima uongeze value yako lazima useti standard ya kwamba mimi katika kiwango fulani ndo mwisho wa kufanya kazi kwa hiyo hata kama mteja atakutafuta akiwa mm. na bei zake, utamweleza kwamba bwana, mimi nitakufanyia moja mbili tatu kwa faida hizi ambazo utazipata. Kama ni mtu mwelewa, basi mtafanya kazi. Bwana Joeli, yes. ni mapungufu gani ambayo nyie ma graphics designer wengi mnayo ambao unafikiria kwamba hamuendani na soko la ajira? Ah, of course uh, <laughs> changamoto kubwa yeah, yeah. Mnaweza mkawa mnalaumu mna waajili waajili kumbe yes. na nyie mna mapungufu kwa yes. sababu uh, katika digital economy sasa hivi pia tuna adapt sana digital marketing yes, yes. strategies yes. Uh, tunatoka kwenye physical marketing tunaenda kwenye digital marketing, digital marketing. sasa uh, tunahitaji uhitaji wenu ni eh, mkubwa sana yes. ili kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaingia sokoni hasa katika ulimwengu wa sasa watu wengi wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii yes. um, eh, mnadhani ni mapungufu gani unayoona makubwa sana kwa graphics designer wengi, na endapo akibadilika wanaweza kaona ya kwamba taaluma yao walionayo ina thamani, inaweza kuwafanya hapa mjini wakaishi vizuri. Kuna wengine naweza kawa wanakutazama sasa hivi wana, wana taaluma hiyo, lakini wanahisi kukata tamaa na kuitupilia mbali na kufikiria uh, side hustle zingine ili waweze kumudu maisha ya kila siku.